हेलो साथीहरू नमस्कार है सबैजनालाई आज म चाहिँ यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी घुम्नलाई हिँड्न आँटेको चडक्क परेर हाम्रो साथीले बाइक स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ ल तपाईँहरूलाई म पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी होइन यो चाहिँ अब इटरीबाट पूर्व गोडगाउँ लागिसकेपछि त्यहाँबाट भित्र चार पाँच किलोमिटरभित्र छ भन्ने मैले सुनेको छु कत्रो छ होइन कहाँ कुन ठाउँमा छ भनेर म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु ल सबैजनाले होइन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईँलाई भिडियो कस्तो छ एकदमै कमेन्ट गर्नुहोला है ल च्यानललाई पनि सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला इटारीमा ट्राफिक लाइट देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ पनि ट्राफिक लाइटको युज भइसकेको छ यो ट्राफिक लाइट चाहिँ हामीले काठमाडौँमा मात्रै देख्न पाउँथ्यौँ भने अब यो पूर्वको विभिन्न जुन केन्द्रबिन्दु छ ठुल्ठुला सहरहरू छन् ती त्यहाँ पनि ट्राफिक लाइट जडान गरेको देख्न सकिन्छ हाम्रो जाम खुलिसकेको छ है अब हामी अगाडि बढ्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ इटारीको मेन चोक हो यो अब यहाँबाट हामी यो सिधै गयो भने धरान पुगिन्छ हामी चाहिँ अब यता पूर्वतर्फ मोडिएर पूर्वतिर लाग्नेछौँ किनभने हामी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी जाँदैछौँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी चाहिँ इटारीबाट पूर्व साइडमा पर्छ र सबै साथीहरूले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला म यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँ जानेछु तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है तपाईँहरूले भिडियोमा अलिकति नोटिस गर्नुभयो होला है यो ठाउँमा चाहिँ सफारी अनि यो अटोहरू होइन यो सफारीहरू चाहिँ एकदमै देखिन्छ कि ल यो चाहिँ अलिकति अगाडि आइसकेपछि बुढी खोला भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला होइन यो बुढी खोला चाहिँ मोरङ र सुनसरी छुट्याउने यही खोला हो है मोरङ र तपाईँको सुनसरी जिल्ला छुट्टिने सिमाना भनेको बुढी खोला हो र यहाँ चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि घाटहरू रहेको छ होइन यो चाहिँ अब विभिन्न मान्छेहरू होइन एक्सपायरी भइसकेपछि यो घाटमा ल्याएर चाहिँ दाह संस्कार गर्ने चलन छ यहाँको इटरीमा चाहिँ विशेष अब कुन कुन ठाउँमा घुम्न पाइन्छ भनेर चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु होइन त्यही भएर सबैजनाले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र साथीहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ यो विश्वविद्यालय आइसकेको छौँ है यो यतापट्टि देखिएको जति पनि छ यो घरहरू यो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको यो जुन पढ्ने ठाउँ हो र हामी मेन गेटमै आइसकेको छौँ यो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय सुन्दर हरेन्सा गाउँपालिका गोडगाउँ मोरङ भनेर लेखिएको छ है ल हामी अब यहाँबाट भित्र प्रवेश गर्दैछौँ ल एकदमै राम्रो ठाउँ लाग्यो है यहाँनिर आनन्द है बा तपाईँको जङ्गलको छेउमा होइन एकदम शान्त वातावरणमा पढ्नलाई एकदमै राम्रो ठाउँ लाग्यो मलाई चाहिँ यो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो जुन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पढ्ने छात्र छात्राहरूको लागि चाहिँ गाडीको व्यवस्था पनि हुँदो रहेछ गाडीले घरमै लिन आउने पुर्याउने पनि व्यवस्था रहेछ यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो घरहरू बनाएको चट्टसँगले मिलेर बनाएको होइन अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै अब काठमाडौँमा चाहिँ अब त्रिभुवन त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ होइन यो चाहिँ अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र साथीहरू है म चाहिँ यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको यो गर्ल्स होस्टेल्स रहेछ यहाँनिर हाम्रो साथीको बहिनी चाहिँ होस्टेलमा बसेर पढ्नु हुँदो रहेछ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा है यहाँ चाहिँ एकदमै शान्त वातावरण होइन जङ्गलको बिचमा एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ तपाईँहरू अब कतिजना हुनुहुन्छ होइन अब कति अब प्लस टू सकिसकेपछि चाहिँ अब ब्याचलर पढ्नको लागि विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा जाने गरिन्छ र यो चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी गोठगाउँदेखि उत्तरपट्टि लागेपछि चार पाँच किलोमिटरभित्र आइसकेपछि यो युनिभर्सिटी आइपुगिने रहेछ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी एकदमै राम्रो लाग्यो जग्गा पनि एकदमै प्रशस्त मात्रामा है हुन त अब आफू अब कमजोर कमजोर विद्यार्थी होइन पढ्न भनिसकेपछि अलिकति काँडा उम्रिने खालको वातावरण होइन अब त्यस्तै त हो नि है तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ र त तपाईँहरूलाई चाहिँ पढ्न भनेपछि कतिको जाँगर चल्छ कमेन्ट गर्नु होला एक कक्षादेखि तपाईँले कतिसम्म पढ्नु भएको छ त्यहाँसम्म कुनै पनि ग्रेडमा तपाईँहरू नम्बर वान भनेको एक नम्बर आएको छ कि छैन तपाईँहरूको होइन कमेन्ट गर्नु होला ल त्यो पहिले त अब स्कुलमा पढ्दाखेरि होइन पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्ने गरिन्थ्यो पहिले त अब फर्स्ट डिभिजन होइन तपाईँको distinction second division Gandhi division भन्ने हुन्थ्यो अहिले त grade A grade B A plus B plus के के हो के के होइन अब जेन्दार विद्यार्थी त अब जेन्दारै भन्नु पऱ्यो तर अब त्यस्तो धेरै चाहिँ होइन ठिक ठिक होइन अब आफूलाई पुग्ने गरी पढेको छ भनौँ न अब ऋषि धमाला जस्तो चाहिँ होइन फेरि ऋषि धमाला सरले चाहिँ पुरा होइन दिनुहुन्छ नि त जेस अब ब्याचलर सकिसकेपछि चाहिँ लगभग एक प्रकारको पढाइ हामीले सकेको जस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो धेरै प्रेसर पनि नहुने होइन अब विभिन्न तहमा जागिर खानलाई पनि भइहाल्ने त्यो भएर अब ब्याचलर्स चाहिँ अब तपाईँहरूले होइन अब जति पनि हाम्रो मेरो च्यानलमा जति पनि जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी प्रणी विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ कतिजना ल उहाँहरूले चाहिँ ब्याचलर चाहिँ सघाउनु होला ल त्यसपछि आफ्नो काम होइन वैदेशिक रोजगार कता कता जानुपर्छ त्यसपछि जानु होला ल एकदमै दामी लाग्यो होइन घाम पनि अस्ताउन आँटेको बेलामा म बेलुका बेलुका आइरहेको छु है साथीहरू म अहिले आएको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूले घडीमा देख्न सक्नुहुन्छ पाँच बजेर पैँतालिस मिनट लगभग गइसकेको छ होइन ल यता यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो पढ्ने ठाउँ होइन अनि तपाईँको यो यता चौरीहरू रहेछ यता ल एकदमै ठुलो रहेछ यो चाहिँ घुमेर पनि घुमिसकिँदैन होला होइन उता काठमाडौँको टियु चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो खासै ठुलो होइन ठिक्क ठिक्क वरिपरि घुम्दाखेरि लगभग यो चाहिँ पचास साठी बिघामा फैलिएको छ कि त्योभन्दा ठुलो छ ल हाम्रो साथीलाई चाहिँ यहाँ अलिकति जानकारी रहेछ है एक सय चालिस बिघा जमिनमा चाहिँ यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय फैलिएको छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ एकदमै एक सय चालिस बिघा भनेपछि त तपाईँको एउटा गाउँै एउटा सहरै भइहाल्यो नि होइन जब लगभग इटरी इटरी पनि यो क्षेत्रफलमा फैलिएको छैन होला क्या त्यत्रो ठुलो लाग्यो मलाई चाहिँ ए यो चाहिँ अफिस ल हाम्रो मास्टर साहबहरू चाहिँ होइन चक डस्टर लिएर चाहिँ अब यो ठाउँमा आएर यहाँबाट चाहिँ अब विभिन्न क्लासमा उहाँहरू जानुहुन्छ अनि यो चाहिँ एकदमै सरकारी भएको हुनाले अब यो यसमा पढ्नलाई पनि खासै धेरै खर्च लाग्दैन होइन अब विभिन्न कलेजमा गइन्छ अब आउने रिजल्ट त्यही हो अब ए घर बाबाआमाको पैसा सकेर गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ होस्टलै बसेर पढ्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै खर्च हुँदैन नि त ल अब हामीले चाहिँ लगभग लगभग यहाँको सम्पूर्ण ठाउँ अब घुमिसक्यौँ होइन हामी फर्किने क्रममा छौँ अगाडिको चाहिँ मेन गेट रहेको छ यहाँनिर चाहिँ हेलिप्याड पनि रहेको रहेछ यहाँनिर अब विभिन्न ठुला मान्छेहरू आउँदाखेरि यो हेलिकप्टरमा चाहिँ रोकाएर यहाँनिर अवतरण गर्ने व्यवस्था पनि रहेछ र यो चाहिँ मेन गेट हो है यो